हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिया भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंगलवार को नामांकन दाखिल करने से पहले शक्ति प्रदर्शन किया सुबह करीब 11 बजे भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे से रोड शो शुरू किया जो सीधे सोमवारा पहुंचा जहां देवी मंदिर में मां भवानी की पूजा अर्चना की और चुनरी उड़ाई इसके बाद काफिला कलेक्ट्रेट के लिए बढ़ा इस दौरान उनके साथ गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित अन्य नेता मौजूद थे रोड शो के दौरान हजारों कार्यकर्ता साथ चल रहे थे गौरतलब है कि प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को शुभ मुहूर्त में नामांकन कर दिया था मंगलवार को बी फॉर्म जमा करेंगी प्रज्ञा ठाकुर पर